今日は今買ってきたこのハガキこのハガキ1枚で剣道が上手になるよっていう話をします百秋武道具店の動画宇賀店長にお手紙書くんだよいしょよいしょできたわーい僕も宇賀店長にお手紙書くんだよいしょよいしょよいしょできた わー僕もが店長にお手紙書くんだよいしょよいしょできたわーいこんにちは百秋ブログ店のがですやってますか今日は今買ってきたこのハガキこのハガキ1枚で剣道が上手になるよっていう話をします ヒントは左手の位置なんだけど、いつも先生から左手は中心線から外すなって言われてないですかでもこのね、左手を中心線から外さないっていうのはなかなかイメージすることが難しいんです。多分普段稽古やっててねその左手が中心線から外れてるかどうかっていうことよりも今まさに相手が打ってくるそれになんとかしなきゃってもうそっちの方が忙しいもんね でも今日の動画を見るだけで左手が中心線から外れないっていうのはどういうことかを分かりやすく説明しますもう本当にね左手が中心線から外れてないだけで基本が1ランクも2ランクも上に見えますからぜひ聞いてください先日僕はこういうツイートをしました左手の手元を動かさない攻められた時 びっくりすると手元が動くよねでもすごく上手になると左手はハガキの幅からはみ出さないと言われてるそうです固定、面、銅、月全部このハガキの幅の中で技を出すんだそうちなみにハガキの幅は1 0 0ミリです1 0センチです これ興味深いよねこのツイートの元ネタは剣道時代2014年の12月号の中で、えー、東京修道館館長の中村福吉先生がおっしゃってました30ページですね熟練すると左手はハガキの幅から出さないと言いますこういった一言があったんですよね今日の動画はこの上手な先生熟練した先生っていうのはこのはがきの幅の中で左手を動かすんだっていう話これね深掘りしたいと思います そもそもね、このハガキの幅ってどこのことかというと、もちろんまこれ高さだからこっちだよね。この横幅測ってみると10センチでした。まあ、昔の人はね、このハガキの幅っていう言い方したみたいなんだけど、今の時代やっぱりあんまハガキ書くことないし、なんだったらメールも多いしね、まあ、年賀状ぐらいだよね。まあ、そんなわけで、ハガキの幅って言われてもね、いまいちピンとこないんですよ。そのハガキの幅を1回、どれぐらいなのかって頭の中で置き換えないといけないからね。だから測りました。10センチでした。 えー、言い換えるとこうなります。熟練した人は左手を10センチ以上動かさないっていうことなんです。10センチ、そう、10センチの幅で動かさないって言われたらわかるよね。 いやでも僕はね左手すっごい鍛えてるからもうね自由自在自由自在めっちゃ動くっていう人いると思うんですよでもねそれもったいないもったいない左手すごい強化してしかもこのはがきの幅1 0センチの幅から左手を外さなければそれはもう最強ですよ 最強だから先生いつもみんなに中心線から左手は外さないようにって言ってくれてるんです大事なところだからもう一回言いますね左手を面を打つ時も小手を打つ時も何を打つ時も中心線から外さないっていうことは具体的に言うとはがきの幅横幅1 0センチこの1 0センチの幅の中で左手は動くんだっていうことを言ってますここまでついてきてる大丈夫じゃあ次行きましょう 待せしましたできましたこれがほら横幅1 0センチの左手の通り道なんです店長何やってんのって思われるかもしれないけど左手はこの横幅1 0センチの中でしか動かしません最初のツイートの中でも言ったんだけど剣道の熟練者上手い人って面も銅もコテもタレもみんな左手はこの幅の中に収まってます他にも切り返しもそうだよね切り返しもそう左手は この中心線から外れません。この横幅10センチの間から外れないんです。上下するだけ、この枠の中で左手を返します。いいですか他にも、攻めるとき、守るとき、この左手、やっぱり左手はこの10センチの中で動かします。だからよく相手の打突をね、こうやって防ぐ人いるんだけど、これはもうね、受けてるだけです。こういう動きは剣道にはないってことです。左手は常にこの10センチの幅の中 で操作しますいやでもさすがにねこのはがきの幅1 0ンチから左手はみ出すなっていうのはねなかなか難しいと思う僕もはみ出しまくってると思うんでこれちょっと修行が必要なんだけど、えー、一つねコツとしてはポイントとしてはしない操作を左手で行ってる人っていうのは比較的ねこの1 0ンチの幅に入りやすいそうです 反対に右手でしない操作をやってる人っていうのはよくこの左手がここから外れてしまいます一番分かりやすいのは切り返しですね切り返し左手で振ってる人っていうのは左手がこの枠の中にずっと入ってます右手で振ってる人っていうのは右手がこの枠の中に入って最後左手はこういうふうにねはみ出しちゃいます OK ですか剣道では左手が主 右手が10って言われてますけども今風に言うと右手は添えるだけ常に左手で動かしますっていうことだよねさあ最後に左手の位置横に動かさないと分かりましたでも正しい位置をもう一度確認しましょうこれで左手は完璧ですじゃあいつもの全県連の剣道指導要領出ましたよ、えー、出ました38ページこのように書かれてます左拳は 左拳ねまずは左拳の話左拳は下腹部へそ前より約一握り前に絞り下げた状態に位置するとそして続きます左手親指の付け根の関節がへその高さ左拳はへそより少しへそより少し低い位置になるようにするとわあ難しいわあ難しい これ要するにどういうことかというとね手の中で握り拳全体がおへその前に来るんじゃなくて部分でいうとねピンポイントでいうとこの親指のここの付け根の関節関節がおへその前に来ますよとだから拳自体はもうちょっと下になるよとそういうこと言ってますそしてこのおへそからの距離っていうのは握り拳1個分だよ そして左手は下げ絞り下げた状態にするとこういうことを書いてますこれで左手はもう完璧ですもちろんね今お話しした左手の位置っていうのはこの剣道指導要領の通りに行けばいいんだけどもちろんみんな体格が違うんでね個人差はありますだしその日の調子によってねあれなんか今日左手の位置おかしいなっていうのもありますし疲れてくるとだんだん下がってくるっていうのもありますでも基本的には 左手の親指の付け根の関節がおへその前に来る握り拳1個分前に出すこれが基本ですだからもうありえないようなこんな下に下がってくるこうねこう小学生の初心者多いんだけどこういうのは違うんだって覚えておいてください一つだけコツとしては意外とね慣れるまではね窮屈なんですよ 窮屈なのしんどいの集中してる時はできるんだけど疲れてくるともう位置がおかしくなって忘れちゃいますでももうそんなもんですみんなそんなもんだからこの左手の位置を常に気をつけられる子同じ位置に構えられる子から上手になっていきます なかなか上手にならない子は左手の位置があっち行ったりこっち行ったりします左手の位置がきちっといつも同じ正しいところに来ることこのことを左手が収まるって言いますねいかがでした結構細かく言ったけど異常が左手の位置で大事なことでしたもう一回だけおさらいしとくね左手の位置っていうのは中心線から外さない具体的に言うとはがきの幅 10センチ、この10センチの幅から横に動かすことはありません。そして左手の位置っていうのは左手の親指の付け根のこの関節、この関節がおへその前、自分のおへその前の握り拳1個分前に来ます。こういうことでしたね。かなり細かいですけども、これを毎回意識すると上手になるんだよって話もしました。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 説明欄にリンク貼っておきます